Akhir dari kehidupan Ratu Chong Ah, Chon So Jin masuk penjara dan menjadi gila. Chon So Jin adalah Ratu Chong Ah yang merupakan tokoh wanita paling jahat di drama Penthouse. Chon So Jin sangat jahat dan ambisius untuk mewujudkan semua impiannya. Chon So Jin bahkan tak segan-segan untuk membunuh dan membuat sengsara orang yang berani menghalangi jalannya. Chon So Jin adalah salah satu orang paling kejam di drama Penthouse. Bahkan Chon So Jin lebih jahat daripada Jo dan Tae yang selama ini dibenci oleh semua orang. Tak hanya itu bahkan Chon So Jin rela membunuh ayahnya sendiri untuk menjalankan ambisinya sebagai direktur yayasan Chong Ah. Selain itu, ternyata Chon So Jin adalah orang yang membunuh Oh Yun Hee bukan Jo dan Tae. Selain itu ada kemungkinan jika Chon So Jin adalah orang yang sebenarnya membunuh Min Sol Ah bukan Oh Yun Hee. Hal ini mungkin saja mengingat Min Sol Ah juga menghalangi jalan Eng Biul untuk menjadi siswa nomor satu di SMA Chong Ah. Dan hal itu juga merupakan ambisi Chon So Jin dan terbukti dari Ha Eng Biul yang akhirnya menyanyi untuk pembukaan penerimaan siswa baru di SMA Chong Ah. Padahal waktu itu Min Sol Ah adalah orang yang seharusnya menyanyi karena merupakan siswa terbaik. Kejahatan dari Chon So Jin sudah tidak bisa dihitung oleh jari karena terlalu banyak. Bahkan dia juga membuat Eng Biul anaknya menjadi sedikit gila karena ambisinya sendiri. Selama ini Chon So Jin selalu berhasil lolos dari hukuman yang seharusnya ia terima karena kejahatannya. Namun akhirnya pada season 3 drama Penthouse ini, hukuman Chon So Jin akan benar-benar dimulai. Chon So Jin secara perlahan-lahan mulai menerima hukuman dari perbuatannya. Hal ini dimulai dari Berona yang berhasil mengalahkan Eng Byul dalam pemilihan musisi tetap Chong Ah. Kemudian berlanjut dengan terbongkarnya rahasia terbesar dalam hidup Chon So Jin yaitu pembunuhan yang dia lakukan pada ayahnya. Selain itu Eng Byul anak Chon So Jin juga mengalami gangguan mental dan memberikan Chon So Jin obat yang berbahaya. Terakhir sepertinya Berona yang akan menghancurkan Chon So Jin dan membongkar kasus kematian Oh Yun Hee yang ternyata dibunuh oleh Chon So Jin. Hal ini pasti akan membuat Chon So Jin hancur dan menderita. Sepertinya setelah terbongkarnya fakta itu, Chon So Jin akan dipanggil oleh pihak kepolisian dan dimintai keterangan terkait rekaman yang menunjukkan jika Chon So Jin pelaku pembunuhan Oh Yoon Hee. Chon So Jin tidak akan bisa mengelak lagi. Terlebih sebelumnya Chon So Jin juga telah memiliki catatan kriminal dan sempat masuk penjara. Chon So Jin pasti akan diinterogasi oleh pihak kepolisian. Namun sepertinya Chon So Jin tidak akan mengingat apa-apa karena pengaruh obat yang diberikan oleh Eng Byul sebelumnya. Jadi Chon So Jin akan kebingungan dan tidak bisa menjawab apa-apa terkait hal itu. Pengaruh obat itu juga akan membuat Chon So Jin tidak bisa berpikir jernih dan selalu salah langkah dalam perbuatannya. Selain itu tindakan Chon So Jin juga sepertinya tidak akan bisa dikontrol. Chon So Jin juga akan mengalami depresi seperti Eng Byul karena beberapa ingatannya akan hilang dan tidak terkendali. Bahkan mungkin secara tak sengaja Chon So Jin akan mengakui semua kejahatannya. Dan mungkin saja fakta tentang ayah Chon So Jin dan Min Sol Ah akan terungkap jelas setelah itu. Chon So Jin dipastikan akan mengalami gangguan mental karena banyaknya obat yang Eng Biul berikan pada Chon So Jin. Hal ini akan mengakhiri petualangan Chon So Jin sebagai Ratu Chong Ah. Karena Chon So Jin akan berakhir menjadi gila dan dikurung dalam tahanan.